Halo semua, kembali lagi di acara Explore Your Beauty with Purbasari. Episode kali ini bertemakan makeup for picnic. Pertama-tama, gunakan foundation. Taruh krim foundation di atas telapak tanganmu, kemudian ambil kuas atau sponge foundationmu. Usap foundation ke seluruh mukamu dari pipi, jidat, dan dagu secara merata. Setelah merata, ambil bedak yang kamu punya atau sukai. Kalau kamu ingin memberikan kesan natural, kamu dapat menggunakan bedak tabur. Ratakan bedak ke seluruh wajahmu. Langkah selanjutnya, gunakan pensil alis untuk menegaskan alis kita. Untuk kali ini digunakan warna hitam agar terlihat tegas. Jangan lupa disikat ya agar terlihat lebih natural. Warna soft pink cocok nih untuk piknik kali ini. Oleskan brush pada seluruh kelopak mata dan ratakan ya. Setelah warna pink, ambil warna yang lebih tua, seperti ungu tua, dan sapukan pada ujung kelopak mata sehingga muncul kesan lovely. Jepit kedua bulu mata dan gunakan maskara dengan gerakan ke kanan dan ke kiri agar bulu mata sempurna. Jangan lupa bulu mata bawah juga diberi maskara. Langkah selanjutnya yaitu blush on. Gunakan warna natural seperti pink dan orange. Sapukan blush on tentunya sambil tersenyum. Sekarang adalah langkah yang menyenangkan, yaitu aplikasi lipstick. Ambil kuas lipstikmu dan oleskan pada bibir secara merata dari bagian paling luar ke dalam. And I'm ready to go. Flawless skin, my makeup for picnic ready. How about you?